जजिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग जिए जा जिए जा जिए जा जिए जा आरसीएम के संग झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग हर कदम पर समझो तेरे खड़ा हो मुश्किलों के हर सफर में समझो तेरे चला हो Thank you.